ايام دموعي كطيح وما قادش نفحم من عيني العطش اللي عندي كيخليني نتفاجئ باش نرتاح شويه من كاع الهموم والعذاب اللي عايش فيهم مخلين حياتي هكا كتمشي من قدام عيني باقي عاقل كثرت الهم شحال من مره كنكون جالس مع عليا ما بيا حتى كالقرافي داتني عيني كنبقى فيه وغير كنفكر في اليوم كي غدا وكيف غادي معاها كيف كنبقى خساره اللي كنخمم حتى كيديني نعس وفي الناس نعطيه ما ياكل جوج باقي عنده دوا ولا سالة غير كيشوفني كيضحك لي في وشي باش يقول لي الحمد لله يا ولدي راني لاباس ما دير في بالك والو غير خير الله يرضي عليك كنخرج وانا فرحان غير من برا حيت عارفك ابا مريض بزاف والجهد تقاضى لا الرحيم رحيم من غير الله في هذه الدنيا يبغيني بزاف ويخاف عليا ما كانش عندي خويا ولا اختي فاش نبكي نسحو دموعي ولا الا درت شي حاجه يقولوا لي ما تديرش هادي حيت هادي خايبه وهادي زوينه ونحس انا بحال وكنت نخمم لقيت ندير الثقة ونعاود داكشي اللي ضرني فاعة ما كاين غير يا راسي ولي يضحك في وجهك موراك يبيعك ويشريك كيف ما بغا وعندو عادي ولا كانت هادي هي صحبة لي نبقى بلاش ما عندي بيها ما ندير حيت ما باغيش نولي خايف انا ما باغيش نولي عندي شو شو شو واحد نضحك بيه على بنادم الوجه الثاني بيه نافقو وناخد ما بغيت حتى اللي بغيتها وعطيتها حياتي خلتني نبكي ونصهر الليل نسات العشرة ونسات اللي فات تبعت الفلوس خانت مشات ماشي في هاد العالم واخا شحال من مرة حلفت لي بالله عمرها تخليني ولا تعيش بلا بيا والايام خلتني نعرف بلي كلشي كان كذوب غير هضرة في هضرة حيت بعتني رخيف على ود الفلوس ودابا باغي نعرف غير حاجة وحدة كيفاش غنعيش نكذب ونقول اللي فات مات نفاها بحال عمر كانت شي حاجة غير كلام نقول لك بسلامة اللي بغيتك بزاف عمر غادي تلقاي شي حد يبغيك كيف بغيتك انا مثلا الايام توريك ودابا تشوفي همومي انا كترات والواقع فرضا غارق فهم الدنيا بنات القطع يسوع ضيف لي آه. ضيف لي